Гой ты, Русь, моя родная, Хаты в ризах образа Не видать конца и края Только синь сосет глаза Как заезжий богомолец Я смотрю твои поля яблока и меда, меда. По церквам твой крот и спас, И гудит за коронода На лугах веселый пляс Побегу помятой стёк дорожке На приволе зеленых лет Мне навстречу, как сережки Прозвенит девичий свет Если крикнет рать святая скажу, не надо рая. Дайте родину мою. Я скажу, не надо рая. Дайте.